hello and welcome friends Tally plan सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं यहां पर देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और कभी-कभी क्या होता है कि आप उस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके कोई दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं लाइक अगर आपको किसी भी बाउचर में एंट्री पास करनी है तो शॉर्टकट की यहां से क्या हो सकती है यहां पर देखिए वी हाईलाइट है वी अगर आपको बाउचर में जाना है तो वी प्रेस कीजिए अगर आपको अल्टर पे जाना है तो ए प्रेस कीजिए अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है तो एच प्रेस कीजिए आप इस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दीजिए जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये विंडो ओपन हो जाती है आप डायरेक्टली बाउचर एंट्री पास कर सकते हैं क्रिएट बाउचर यहाँ पे बाउचर में जा सकते हैं और यहाँ पे शो मोर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं तो अगर आपको बाउचर एंट्री पास करनी है तो आप डायरेक्टली यहां पे जाइए तो आप क्या प्रेस करेंगे तो यहां पे ऊपर देखिए क्रिएट बाउचर दिख रहा है बस इसी पे जाके एंटर प्रेस कर दीजिए आ गए आप जनरल बाउचर में और यहां से आप चेंज कर लीजिए F8 प्रेस कर लीजिए जो भी करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं तो ये भी एक मेथड हो सकता है कंट्रोल जी जहां से आप सारी चीजें आपको मिल जाती हैं ठीक है